assalomu alaykum aziz obunachilar aziz yurtdoshlar va bizni musofirchilikdan turib kuzatayotgan do'stlarimiz agar kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz подписаться tugmachasini bosib qo'ying azizlar azizlar bugun juda ham qiziqarli kontent ya'ni ayollarning jinsiy aloqadan lazzat olmasliklari buning sababi nima bugun hozir shuni ko'rib chiqamiz qonunda bo'lmasa boshladik azizlar mavzuni boshlamasdan oldin bitta yangilikni aytib o'tmoqchiman almaz medline youtube kanali albatta bu almaz medline klinikasining eng asosiy o'zining ofitsial youtube kanali hisoblanadi albatta u yerga o'tib obuna bo'lib ko'rishni tavsiya etaman sababi o'zingizga kerakli bo'lgan tibbiyot tomonlama ma'lumotlarni olishingiz mumkin va sog'lig'ingizni mustahkamlashingiz mumkin azizlar azizlar Э, mavzuga keladigan bo'lsak ayollarda jinsiy aloqada orgazm his qilmaslik sabablari nima ikkita понятие bor orgazm his qilmaslik и jinsiy aloqaga qiziqmaslik buning farqi har xil ikkisi ham bir narsa emas э, jinsiy aloqaga qiziqmaslik bu frigidность deb ataladi э, jinsiy aloqadan orgazm olmaslik esa anorgazmiya deb ataladi anorgazmiya bu erkaklarda ham ayollarda ham uchrab turadi endi buning sabablariga keladigan bo'lsak birinchi sababi bu har qanday patologik kasalliklar ya'ni birinchisi bu nevrologik psixiatrik va gormonal o'zgarishlar masalan shtavitka qalqonsimon bez kasalliklari qandli diabet shizofreniya kasalligi va boshqa kasalliklar bu orgazmga erishmaslikka sabab bo'ladi keyingisi ginekologik kasalliklar ginekologik muammolardan kelib chiqqan anorgazmiya ya'ni bu birinchisi jinsiy a'zo organlarida o'pqillar bo'lishi ya'ni har qanday o'smalar bo'lishi bu tos a'zolariga qonning yaxshi bormasligidan orgazm his qilmasligi mumkin yoki tos a'zosi organlarini qisib qo'ygandan kelib chiqishi mumkin keyingisi bu shu ginekologik operatsiyalardan keyingi holat masalan matkani olib tashlashdi yoki bitta turbani olib tashlashdi vaginalniy oblastda operatsiya bo'ldi bu operatsiyalardan keyingi anorgazmiya ya'ni orgazm his qilmaslik bunga sabab mana shu orgazm his qiladigan чувствует qiladigan nervlarning повреждениясi hisoblanadi ya'ni ularning funksiyasining buzilishi hisoblanadi endi e, keyingi sababiga keladigan bo'lsak bu homiladorlik va tug'ish ya'ni yaqinda tug'gan ayollar albatta bu holat e, временный bo'ladi vaqtinchalik bo'ladi sababi organizmda gormonal o'zgarishlar bo'lib turgan payt hisoblanadi ya'ni gormonalni perestroyka o'z joyiga kelayotgan e, vaqt hisoblanadi bu беременность bilan недавние роды endi keyingisi va shunday kasalliklar borki ginekologik yallanish kasalliklari bular ham jinsiy aloqa vaqtida og'riqlarni his qildirishi mumkin agar og'riq his qilsa orgazm his qilishi kamayib ketadi keyingisi bu endometrioz matkada endometrioz bo'lishi ya'ni shiykasinda yoki boshqa joyda endometrioz bo'lishi va yana bittasi bu поясничный отдел позвоночникni nervlarning zararlanishi hisoblanadi bular ham anorgazmiyaga olib kelishi mumkin keyingisi ba'zi bir dori vositalarini qabul qilish ya'ni давление tushiradigan dori vositalar bular beta blokatorlar ya'ni timolol propanolol va boshqa dori vositalar keyingi dori vosita antigistamin dorilar mana ular keyingisi va ba'zi antidepressant dori vositalar bu dori vositalarini qabul qilgandan keyin ham anorgazmiya vujudga kelishi mumkin endi keyingi sababi zararli odatlar albatta zararli odatlar ham juda katta ta'siri bor orgazmning yo'qolishiga yoki kamayib ketishiga ya'ni ichish chekish narkomaniya bular hammasi ham mana shu orgazmning susayib ketishiga yoki yo'qolib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin keyingi sababi bu возраст ya'ni yosh yosh o'tishi bilan orgazmning his qilishi ham kamayib boradi agarda sog'lom turmush tarziga rioya qilmasangiz albatta buning ko'pisi gormonal o'zgarish bilan bog'liq hisoblanadi keyingi sababi psixologik muammolar ya'ni stress depressiya o'zining tanasidan qoniqmaslik bu tibbiyotda dismorfofobiya deb ataladi undan tashqari vaginizm bo'lishi mumkin vaginizm bu ko'pchilik e, biladi shunda ham aytib o'taman vaginizm bu непроизвольное e, сокращение ya'ni shu jinsiy e, organlar mishsalarini mushaklarning beixtiyoriy qisqarishi ya'ni bu qanday qilib kelib chiqadi bunga sabab shu jinsiy aloqa vaqti qo'rqish o'zining psixologik travmalari natijasida kelib chiqadi bunda ham orgazm his qilmasligi mumkin kerak bo'lsa jinsiy aloqani e, jinsiy aloqaga qo'shila olmasligi ham mumkin keyingisi partnyori bilan ya'ni jinsiy partnyori bilan kelishmovchiliklar bir biri bilan xafa bo'lish e, u dedi bu dedi shunaqa gaplar bir biri bilan xafa bo'lib orgazm his qilmasligi mumkin endi simptomlarga keladigan bo'lsak eng asosiy simptomi bu albatta jinsiy aloqadan lazzatlanmaslik yoki lazzatlanish vaqtining cho'zilib ketishi bu degani lazzatlanishgacha boradigan vaqtgacha sizni turmush o'rtog'ingiz уже o'qini otib bo'lgan bo'lishi mumkin ya'ni lazzatlanish vaqti qirq minutdan keyin ya'ni qirq daqiqadan keyin bo'lishi mumkin ya'ni cho'zilib ketadi lazzatlanishga borguncha уже aloqa ham to'xtab qolishi mumkin albatta bu aloqada orgazm sezmaslik jiddiy muammo bunga yuzaki qarash yaxshi emas albatta E, agar erkaklar bo'lsa urolog androlog nevropatolog psixolog seksologga ayollar bo'ladigan bo'lsa bu ginekologga albatta psixolog seksologga endokrinologga uchrashlari kerak bo'ladi albatta vaqtida davolamasangiz orgazm his qilmaslikdan keyin jinsiy aloqaga qiziqish ham susaya boradi buni esdan chiqarmang azizlar agar ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa albatta kanalimizga obuna bo'lib mana shu videoga bitta layk bosib kommentariyaga savollaringiz bo'lsa albatta yozib qoldiring o'qib chiqishga harakat qilamiz xayr salomat bo'ling sog'likda ko'rishguncha